एक नंबर का गुंडा है जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं जब एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं नहीं करते बिल्कुल नहीं करते बस दो तीन मवाली लड़के उसके दोस्त हैं एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर और पिछले आठ सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते क्या बताओ